واحد مشى بدري في مصر لا يدخل الإسلام قال له خلاص تقول الشهادتين لكن دار تدخل على المذهب قال له الإسلام كم قال له أربعة في مذهب حنبلي وحنفي ومالكي وشافعي لا قال أنا قال الإسلام ده واحد وكنت هو أربعة آه، كذا خلي الإسلام ده ما واحد ربنا واحد سبحانه رسول واحد كتاب واحد بيت واحد ده كله شيء ما في زول يقول والله اتلخبطت ما بتتلخبط الا تكون ملخبط براك اي شيء واحد ليه واحد عشان تتجه للواحد وتعتمد على الواحد وتسأل الواحد وتخاف منه هو وتلتجي إليه هو وتكون عندك فيه صغة تنادي ربنا وتنوم على كده خلاص سلمت أمرك لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى أما البشر بينسوك لازم تتصل كم مرة البشر, البشر لو ما سجلت لهم ما بيعرفوا إلا سجل لهم تقول لهم ها قالوا كذا ده كله انت اذا عرفت التعامل مع الله ما بتحتاج